accepter 你在。 Just as

ostavimo da uh, ste uradili sve ovo. Vi šta uradite? Vi ste bili u ovoj poziciji da bili za popuštanje ispred vas ili da se okrenete centrom ka njemu. Zašto da da ovako podignete noge i usne, podignete ruke i onda podignete visoko, ne možete da vidite potegnete. Znači odavde podignite noge, ali de eterno osnovom morate da čekate, zato što ako se prerano pokrete, partner može da lako promeni napad. Takođe, njegov napad ne mora da bude odmah ovako. Može da bude i ovako. Da vidite, e, ruka je krenula sa zadrškom. Prvo sam krenuo telom, pa sam krenuo rukom. Morate da umete da osetite šta ide. A, zato ćete probati ovako, partner kreće telom, i onda kreće brzo ruku.